Hello，大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要分享的是一道非常适合夏季的甜品——杨枝甘露味芒果奶昔。选择一颗甜甜的芒果是这道甜品成功的第一步。在北美，最推荐香槟或肯特芒果。 椰奶建议选择椰子味较浓但口味清淡的。制作奶昔时，用枫糖浆代替白糖，口味会融合得更好。牛奶和奶油可以增加甜品的奶香味。材料都准备好，就可以开始来处理芒果啦。 可以用任意方法取出芒果果肉。我这里会示范我自己一般切芒果的方式。用这种切法相对干净整洁，切下来的两侧可以得到较美观的方形果肉。 这次我用的是肯特芒果，味道比较甜，有一定的纤维量，有比较浓的芒果味，但奶香味不浓厚，因此用奶油和牛奶可以很好的来弥补这道甜点的口味和层次感。中间靠近芒果果核的部分也尽可能切下果肉。 剩余的就直接吃干净就好了，不要浪费哦。切好芒果后，挑几块最好看的果肉，留作最后装饰。 接着再把其余的果肉集中起来待用。到这里，芒果的准备工作就做好啦。将所有的材料一并放入 blender 里。 用普通模式搅打，直到颜色均匀、没有太大颗粒的芒果果肉就可以了。将做好的芒果奶昔倒进合适大小的容器，在奶昔表面挤一层奶油，可以帮助芒果果肉保持在奶昔表面，不容易沉下去。 装饰好芒果果肉和奶油的奶昔就完成了，这次的分量可以供两人份。最后让这道甜点味道升华的小秘诀，就是在完成后不能急着享用，在冰箱放置二十分钟，让味道融合，会有翻倍好喝的惊喜哦。希望你们喜欢这次的分享，那么这期就到这里啦，不要忘记帮我点赞和订。 小铃铛，我们下期再见，谢谢支持。